With the Satan falling down You must have increased your work Only a full body chan yawa Don't you do more salam ya Do not do more lo yi salma Also good as a true